Шановні колеги, коли я читаю, що Байден приїде з корупцією подолає, Байден приїде порядок наведе, Байден приїде, реформи зробить. Давайте, може, Байдена президентом України виберемо. Він відмовився балотуватися на президенти Сполучених Штатів. Так е, якщо ми все чекаємо, то Байден нам приїде зробить, то Могеріні приїде зробить, то ще хтось приїде зробить. Для чого тоді обираємо свою владу? Для чого обираємо президента, уряд, парламент, якщо самі не здатні нічого робити? А якщо говорити серйозно, я звертаюся до українського Прем'єра, Президента і парламентської більшості. Припиніть принижувати український народ. Припиніть принижувати українців. Оціми заявами ви фактично визнаєте свою меншовартість, що ми не здатні навести ладу в своєму домі без е, закордонних наших партнерів, що ми не здатні подолати корупцію, що ми не здатні підняти рівень життя. Я категорично з не згоден. Ми українці, ми сильна нація. Нам безумовно важлива міжнародна підтримка, але ніхто. Ніхто не наведе ладу в нашому домі, якщо ми самі його не наведемо. Ми сильна нація, ми здатні здолати всі проблеми, які перед нами стоять, і ми їх обов'язково здолаємо. Але для цього треба прибирати владу, владу, яка корумпована, владу, яка злочинна, владу, яка після майдану продовжує грабувати ще більше, аніж грабувала до майдану. І не відволікайте містера Байдена від його дружини.